الله الرحمن الرحيم آه، طبعا احنا نلتقي معكم في آه، برنامج المهني الصيفي الأول اللي يقيمه معرض قطر المهني بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة آه، في الحقيقة احنا هدفنا ببساطة من البرنامج ان احنا آه، ناخذ ابنائنا وبناتنا ونشرككم في مجموعة من الفعاليات والأنشطة بحيث نطلع بأربع أهداف أساسية الهدف الأول آه، نبدأ بزيادة وعيهم بأهمية التفكير والتجهز للمستقبل والتفكير بما هي مهنة المستقبل أو ما هي خططي المهنية المستقبلية الأمر الثاني أيضا ايضا لنهدف من خلال هذا البرنامج تقديمه لفئه ابنائنا وبناتنا اللي هو آه، زياده مهاراتهم آه، وقدراتهم بصفه عامه بحيث آه، يستطيعون فعلا التقديم فيها ومساعدتهم في تجهيز لسوق العمل. النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة أيضا حبينا نعطيهم مجموعة من من من التقنيات أو من الأدوات بحيث من خلالها يقومون بالتخطيط لهذا المستقبل من خلال التعرف على الآليات الجامعات اللي ممكن آه، تكون آه، مجال للدراسة فيها أيضا التعرف على آه، خلينا نقول اهتماماتهم سواء كانت علمية أدبية تجارية غيرها من التخصصات المختلفة والاستعداد الجيد لهذا المستقبل هدف رابع مهم جدا اللي هو عبارة عن التواصل التواصل من خلال تعرفهم على زملاء وزميلات لهم في مدارس ومراحل مختلفة وايضا آه، من خلال آه، تواصلهم مع مؤسسات العمل لفتره آه، كبيره جدا قبل جاهزيتهم لسوق العمل. يعني تعرف الفئه المستهدفه من الطلبه في هذا البرنامج من سن 16 الى 18 سنه اللي هم صف المستوى العاشر والحادي عشر والثاني عشر وهذه فتره تسبق فتره الجامعه فلذلك يعني عندهم قرابه الخمس الى سبع سنوات من خلالها يستطيعون التواصل مع المؤسسات المختلفه. هذا بصفه عامه آه، وبسيطه عن عن عن عن البرنامج طبعا احنا حرصنا يكون في تنويع في الانشطه والفعاليات وحرصنا ايضا الفعاليات لا تكون عباره عن محاضرات لان تعرف آه، الجميع آه، انتهى من العام الدراسي والان اجازه صيفيه فحبينا البرامج تكون عباره عن انشطه وفعاليات و تمارين بنظام ورش العمل بحيث الجميع يشارك آه، في هذه الفعاليات ولا تكون فعاليات رتيبه ومثل ما انت شايف تم آه، عمل معرض على هامش او في اخر يوم من هذا السمر يعرضون فيه ابنائنا وبناتنا آه، باكوره الافكار اللي تم وضعها في عباره عن مشاريع موجوده امامكم في في في هذا المعرض البسيط المصمم هذا كان هدفنا الاساسي ونتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله تعالى يعطيك العافيه شكرا